SSL certificate. What is SSL certificate and how to enable on our website? SSL certificate क्या है और कैसे अपनी WordPress website के ऊपर with the help of C panel हम इसे कैसे अपनी website के ऊपर लगाते हैं इसका सबसे बड़ा benefit ये है सबसे पहले full form है सिक्योर सॉकेट लेयर्स जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जैसे कि अगर हम अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और हम चाहते हैं कि वो लीक आउट ना हो पाए तब हम उस ट्रस्टेबल वेबसाइट के ऊपर अपनी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं तो वो कौन सी वेबसाइट होगी किसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं उसे पहचानने का सबसे बड़ा तरीका जो है वेबसाइट का जो यू एड्रेस है डब्ल्यू तो उससे पहले हम चेक करेंगे एक राउंड बटन आता है उसके अंदर आई लिखा होता है that mean that website is not secure on the other hand अगर मैं बात करूं कि वो वेबसाइट सिक्योर है जिस वेबसाइट को डब्ल्यू से पहले अगर उस वेबसाइट पर लॉक आ जाता है तो डैट मीन वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है वो वेबसाइट में जो है एस सर्टिफिकेट को इनेबल किया हुआ है अगर आपकी एक वेबसाइट है आप चाहते हो कि मैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर करना चाहता हूँ कि लाइक कोई भी बंदा किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सके तो और उसे बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो तो एस एस एल सर्टिफिकेट को कैसे इनेबल करते हैं आइए इस वीडियो के अंदर बात करता हूँ वर्ड वेबसाइट पर सी पैनल के ऊपर हम कैसे एस एस एल सर्टिफिकेट को इनेबल करते हैं it is really very awesome trick and सिर्फ एक दो क्लिक की बात है कुछ ज़्यादा वादा नहीं करना बहुत ही सिंपल है इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेलाइक तो उनको जरूर प्रेस करना वर्ड प्रेस के रिलेटेड ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ so don't forget to subscribe our channel let's go to the computer screen let me tell you step by step how to enable SSL certificate on our WordPress website guys चलते हैं हम अपनी वीडियो के अंदर ठीक है एसएसएल सर्टिफिकेट को करते हैं जल्दी से इनेबल जल्दी से इनेबल करने के लिए मैं आपको सबसे पहले दो वेबसाइट बताता हूँ ठीक है बीआरएमपी न्यूज़ है एक मेरी वेबसाइट कॉम तो ये यहाँ पर लिखा है not secure your connection to this site is not secure ऐसे ही मैं एक वेबसाइट और दिखा देता हूँ Y T editing zone dot com इस वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर देखो आई बटन लिखा हुआ है और यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा हुआ है ठीक है मतलब दोनों ही वेबसाइट हमारी जो है सिक्योर नहीं है ओके तो यहाँ पर मैं इनेबल करता हूँ S certificate on the spot में आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं इनेबल ओके तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जहाँ से भी होस्टिंग खरीदी है फॉर एग्जाम्पल डोमेन खरीदी है होस्टिंग खरीदी है जहाँ पर भी आप अपनी फाइल्स को जो स्टोर करते हो उस होस्टिंग के अकाउंट को खोल लेना है ठीक है मतलब अपना सी पैनल खोल लेना है ओके तो गैस अगर आप जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते में होस्टिंग खरीदना चाहते हो तो सस्ती होस्टिंग डॉट ऑनलाइन के ऊपर जाओ और एक वेबसाइट और भी है India hosting offers dot com दोनों के ऊपर बहुत ही सस्ती होस्टिंग आपको मिल जाती है ओके तो यहाँ पर हमने जो है सी पैनल को ओपन करना है सबसे पहले सी पैनल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर लिखना है हमने एस एस एल यहाँ पर साथ में फर्स्ट नंबर पर आएगा S S L slash T L S okay तो यहाँ पर जो है राइट एंड साइड के अंदर बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा manage S S L sites इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट आएगा कि आपने इसको सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करना है बट जैसे ही आप सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करोगे ना वो धड़ाक से ऊपर से खुल जाएगा बहुत कुछ पता नहीं समझ पता नहीं समझ में नहीं आता क्या यार ये साला लसन लसन पता नहीं क्या क्या लगा रखा है ठीक है तो यहाँ पर यार हंसो मत यार ठीक है मेरे को पता लग गया है कि तुम्हें समझ लग गया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ है ना यहाँ manage installed S S L sites websites के अंदर ये कौन से हमारे पास यू है ये वो यू है जो हमारी डोमेन के साथ जो है लिंक होते हैं और ये एक डोमेन का आपका लिंक नहीं सिक्योर होता आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी यू है वो सारे के सारे सिक्योर हो जाते हैं ओके तो यहाँ पर आपने नीचे जाना है डोमेन के अंदर नीचे सेलेक्ट करना है अपनी website auto fill by domain के ऊपर क्लिक करना है सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरा जाएगा डोमेन आपका भरा जाएगा प्राइवेट की आपकी भरी जाएगी ऑटोमेटिकली भर दी जाएगी ठीक है इंस्टॉल सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है ओके okay, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना आपका ये successful S host successfully install हो चुका है बट क्या ये सच में हो चुका है लेट्स चेक इट खोलते हम अपनी वेबसाइट बट यहाँ पर नहीं यार यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी भी नॉट सिक्योर ही आ रहा है दूसरी वेबसाइट भी हम देख ही लेते हैं मैंने तो वैसे एक के ऊपर ही काम कर रहा हूँ दूसरी वेबसाइट का भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा से सी पैनल ओपन करता हूँ यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी है that is a domain domain के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पर आपको फोर्स एच रीडायरेक्ट आपको मिलेगा ये है ऑफ ये है डिसेबल इसे हम ऑन नहीं कर सकते आपको भी हो सकता है इनेबल करने की एरर आ जाएगी यार इनेबल नहीं हो पाएगा मेरे केस में भी ऐसा है बट आपके केस के अंदर अगर ये इनेबल हो रहा है तो इसे इनेबल कर दो ऑफ़ की जगह आपने ऑन कर देना है बट अपने नहीं हो रहा है तो इसका भी सल्यूशन है हमने क्या करना है एस के अंदर जाना है दोबारा से C panel S S L T L S status के ऊपर हमने क्लिक करना है और साथ में हमें ये सारी जो है डोमेन है for example mail dot com है ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट कॉम है सी पैनल है वेब मेल है हमने डोमेन है ठीक है ये सारी को हमने जो है सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल के ऊपर आप क्लिक करो देन उसके बाद ऊपर आपको मिलेगा run auto S S L run auto S S L के ऊपर आपने क्लिक कर देना auto S S L is in progress okay अब यहाँ पर ये हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट जो इनेबल होने जा रहा है एसएसएल सर्टिफिकेट को हम उधर से ऑन करते हैं और साथ ही में हमने क्या करना है सी पैनल के अंदर दोबारा जाना है वो जो हमारा ऑन नहीं हो रहा था हम जो डोमेन के अंदर जाएंगे तो हमें वो force H T V S redirect को हमने करना है ऑन ऑन करने के बाद हम जैसे ही ये जो ओके हमारा अपनी तरफ से सारा कुछ हो जाता है ठीक है हम चलते हैं हम अपनी वेबसाइट को करते हैं ओपन ठीक है तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार था साला हमारा एस एस एल सर्टिफिकेट अरे साले बहन शुद ये क्या हो गया ये तो टैक फेल हो गया है अरे यार ये तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया यार <laughs> मतलब यार यहाँ पर S S L certificate enable ही नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ हो सकता है यार देखो अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ ठीक है हम किसी लड़की के पास जाते हैं ठीक है हम उसे प्रपोज़ करते हैं हमें लड़की बहुत माशाल्लाह क्या मस्त है खूबसूरत होती है हमें बहुत पसंद आती है है ना तो हम क्या करते हैं उसे प्रपोज कर देते हैं बट वो क्या है साली वो आंसर ऑन द स्पॉट देती है वो कहती है I love you too no ma'am कभी भी नहीं बोलेगी वो कि यही कहेगी कुछ भी नहीं बोलेगी साली निकल जाएगी और हमारे जैसे लौटे साले हाथ पे हाथ धरे बैठे सोचेंगे यार अब क्या करें यार उसकी हाँ है या ना है अबे साले कहीं साले अपने भाई को बाप को ला कर मेरे को पिटवा ना दे यार है ना तो ऐसे ही होता ना तो ये चीज़ें मैं थोड़ी सी स्लो बोल रहा हूँ वरना घर वाले बोल रहे पता नहीं साला कौन सी ये कमेंट्री कर रहा है है ना तो ऐसे ही हमने जो है वेट करना है अभी एक दिन का एक दिन का कर लो दो दिन का कर लो बट अगर फिर भी वो लॉन्डिया या फिर ये वेबसाइट आपका जो है रिप्लाई नहीं देती और आपका S S L certificate enable नहीं करती कोई बात नहीं एक और वीडियो बनाऊंगा इंस्टेंट अप्रूवल के लिए बट जाते जाते ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया नहीं है एक मिनट रुक को एक चीज़ और बताता हूँ ठीक है यहाँ पर एस एस एल सर्टिफिकेट हम जो है मैं अपनी दूसरी वेबसाइट को लेकर चलता हूँ ठीक है वही जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी Y T editing zone dot com okay तो मैंने उस पर सारे काम वैसे ही करे हैं मैं लास्ट स्टेप पर चलता हूँ auto S S L enable करता हूँ ठीक है auto S S L enable करता हूँ और साथ ही में हम उसको जो है हमने डोमेन के अंदर जाके मैंने उसको भी ऑन कर दिया बट ऑन द स्पॉट क्या हुआ एक दिन के अंदर अंदर ही मेरे को उस Y T editing zone dot com के ऊपर मेरे को ताला लगा आ गया कि भाई ये तो अपनी बंदी है इसे कोई भी नहीं चुरा सकता ये तो दिल हमें ही देगी इसको तो हम ही यू नो लाइक ठीक है तो ये ऐसे है कि कुछ वेबसाइट के ऊपर जो है प्रॉब्लम आ जाती है कि एक दिन के अंदर हो जाए दो दिन के अंदर हो जाए अगर आपका हफ्ते के अंदर भी नहीं होता है ना तो मैं अपनी चैनल के ऊपर आए एक वीडियो और डालूंगा तो नो प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नहीं होगा ना यार फ्री के अंदर करवा के दूंगा अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना मैं डाल दूंगा यार ऐसे सर ओके इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है कि पेड है फ्री है या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल फ्री है करके दूंगा एक वीडियो और डालूंगा ज़ीरो एस के नाम से ओके दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एसएसएल को सर्टिफिकेट को इनेबल कर दिया है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर हो गया दूसरे के ऊपर नहीं हुआ दूसरे के ऊपर भी हो जाएगा डोंट वरी बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी से कैप्चराइजेशन करी एंड एक दो दिन के अंदर ही वीडियो मैंने कंप्लीट करी है एक के ऊपर मेरे को अप्रूवल आ गया दूसरे के ऊपर भी आर न्यूज़ के ऊपर भी जल्दी से आ जाएगा एक दो घंटे के अंदर आ जाएगा एक दो दिन के अंदर आ जाएगा बट आ जाता है ओके नहीं होता है तो कोई बात नहीं यार मैं हूं ना यार आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो seven double zero nine seven three two five one seven तो गैस अगर आप मेरे चैनल पर नए तो जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वर्डप्रेस के ऊपर पूरी वेबसाइट में डेवलप करना बताता हूँ अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो डोमेन और होस्टिंग रीसेलर बन के लोगों की वेबसाइट बनवाने में हेल्प कर सकते हो और उन्हें बहुत ही अच्छे खासे प्लान आप जो है बहुत सस्ते रेट में देकर अपना बहुत सारा कमीशन कमा सकते हो ठीक है पंद्रह सौ रुपये के अंदर हज़ार रुपये के अंदर हम आपकी वेबसाइट भी बना कर दे देते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा ठीक है उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी ठीक है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी बच जाना तो गैस अभी हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट को इनेबल कर लिया आओ अगर आप जो है अभी तक वेबसाइट से पैसे नहीं कमा रहे हो वू कॉमर्स की वेबसाइट को सर्विस नहीं बेच रहे या अपनी वेबसाइट के ऊपर फेडअप परेशान हो के वेबसाइट के ऊपर पैसे कैसे कमाएं या फिर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं बहुत ही अच्छी ट्रिक है सबसे पहले एक वेबसाइट बनवा लो ठीक है वन थाउजेंड रुपीज़ के अंदर मैं आपकी वेबसाइट बनाकर तैयार करके दे सकता हूँ डोमेन और होस्टिंग भी आप जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते में खरीद सकते हो लिंक आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे जल्दी से जाओ चेकआउट करो ओके तो वेबसाइट से पैसे कैसे कमाने ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और अर्न मनी ऑनलाइन अगर आप जो है सोशल मीडिया पर हो कैसे पैसे कमाने हैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं जानता हूँ अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो नीचे नंबर आपको मेरा मिल जाएगा ठीक है जल्दी से यार grow up man and WordPress के जितने भी लवर्स हैं जिन लोगों की भी वर्डप्रेस पर वेबसाइट है ना उन लोगों का अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है तभी आपको latest tips and tricks and hacks आपको मिलेंगे ठीक है इस वीडियो के अंदर इतना ही टिल टेक केयर जय हिंद बंदे मात्र मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो है हमारी वर्डप्रेस का पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं with the help of C panel without the help of C panel तो आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जल्दी से नीचे कमेंट करो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर bye bye Have a nice day.